በጣም ነው የተመቸሽኝ። ይወድሻል። አንተ ራሱ በቃ ትመቸኛል። ይሄ ድንቅ ልጆች አይ ነበር። ከዛ ገና ሲጀምር ዝም ብለህ እየተንፈረጠክ ትዘላለህ። ሁሉም ዘለው ነገር አለ። እሺ